Saluton al cio, E ni vodia via dio. Mi scias che dum longe mi ne fades filmoin en ci tiu canalo, tio simple ocasis pro tio che mi prilabodis aliaen proiectoin, cae hodiau mi volos presenti al vi unu el tiui proiectoi. Mi bonvenigas vin al mia ludo, kiu nomigas Hotel Duolingo. Kai ci tiu ludo, compreneble, temas pria Duolingo. Sed en ci tiu ludo, en ĉi tiu ludo. Vi estas homo kiu ne diligente studis uh, vian lingvon por la tago. Pardon min, mi forgesis en meti mien cap auscultiloin, mi faras tion nun. Do vi forgesis fari vian lezionon. Kai pro tio che vi forgesis fari vian lezionon, duo, la granda strigo de duoligo, trovos vin, kai mortigos vin, quasau gi estas evil dia do yen la ludo kai se vi volas el shuti gin legilo en la preskribo de chi tiu filmo kompreneble mi faris chi tiu filmo do mi scias kiu okazos chi kaze ne esas til grave do yen la ludo vi povzeniri vi povzeliri kai uh, estas legilo chi ti al mia youtube kanalo ne al chi tiu kanalo sed al mia angla kanalo a uh, ki mi prezentas kiel mi programas video ludo in kai tio plu to se vi estus mi supposas interessata per tiu temo, compreneble iru al mia alia YouTube canalo. Estas ligilo en la prescribo. Do, ni en iru la ludon. Do, bonvenon al Hotel Kvar. Estas la decanua cae quadec vin minutoin. Cae vi ancora ne faris vian ciu tagan due lingan lezionon. Vi streco baldau rompijos al eble ne oh ve do mi veki just in hotel oh kio es tis tio kompanen eble ne tio sed boom es es duo kai mi devas skapi ias <laughs> ve mi mortis en mia propra video ludo veron foje ne forgesu vian lecionon do eble ni faru tion de nove do en iri kai chi o oh, hotelo do do estas malsama nivelo estas kvar nivello en tute do mi devas escapi donu al mi momenton o oh, ve mia video ludo ne estas dum tiu momento mia komputilo decidis ke juste nun ĝi mal rapidigi do vi jam scias kio okazos se vi malsukcesos <laughs> e eh, en mia video ludo do bon volu computilo uh, nun mi registras mian ekranon uh, mian vocion es multe da atero e oh, ve ve ve ve ve ne pek <laughs> al video vi ne kaptos min chifo je do a uh, uh, uh, mi forgeses <laughs> es es kvar sed nivelo is et giu el as um egale uh, malbonai mi supposes o oh, ve do duo chasas min Ok, hehe, duo, vi ne captos min. Oh, fec, oh, fec, oh, fec, fec, fec, fec. Mie computilo ne bone funccias, char mi registras la ekranon, kai gi estes tre lanta giuste nun. Sera, damne, mi, tro, mi provu trian foion. Do mi de estes in hotel kvar. Ok, ni faru, daudu, daudu. Ok. Ok. Es strange ludi vian propran videoludon. Ĉar vi scias kio okazos. Sed ĉio okaze. Oh, oh, fek, oh, fek, oh, fek, vi! Stuta komputilo. Ah! Ok, bone, bone, bone. Mi, mi provu de nove, mi provu de nove. Mi, mi povas, mi povas venki, mi povas venki. Honeste, alie youtube-isto angla kiu ludis mian videoludon kaj En la anua, mi suppose provo, gi vencis. Tutti sem probleme. Ca mi ecce ne povus venki mia video nido. Vi ne captos min? Vi ne? Ne, ne? Ne captos hmm. Mi simple volas montri la video ludon. Duo. eble mi devas enmeti ĉiujn el miajn fiaskojn en la videoludo. Do... Eliro... Eso... Ne, ne, ne! <laughs> Mi iris rekte al la sofo! Ah! Oh, mi mal amas ĉi tiun videoludon. Kiu programadaĉas ĝin? Fek! Ok, hotelo 1. Hotelo 1. Mi povas... Mi povas fari ĝin.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 Ah! Fek al ĉi tiu videoludo, honeste. Estas stuta. Ai, che buono, buono, buono. Jetzt ist das. Ne, ne, ne, ne, ne. Oh, fuck. Zamenhofer, savu min. Ja, la barra bot de Zamenhofer. Oh, fuck. Es ist cheat un Ah, mi pensas ke mi devas idi ah Do mi devas iri dextre eh, kaj tiam Ok, eh, bone, bone Ok, fek, mi forgesas mia impropera in nivela eh, Oh, ch... Oh, fek, ch... Fek, uh, ch... Ch... Ch... Ch... Ch... Ch... Oh, fek, mi esas in mal justa nivela Oh, fek, ne! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, i ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, tra unu ha, sed en ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hotelo kvar, hotelo kvar. Um Ok, ok, bone, bone, bone. Oh, yes, estes sa. Ok, bone, bone, bone, bone. Oh, fek. Oh, oh, oh, mi devas escapi, mi devas... Oh, fek, oh, fek. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah, oh mi ne audi duo. Tio devas esti bono atero. Oh, oh fek. Oh, fek. Oh, fek. Oh, oh, yes! Mi escapis la duo. Oh, fek. Oh, tia, tia, tia, tia. Ok, bone, bone. Mi ne povs audi le duo kiam vi ne povs audi la duo te o oh, eh, yes uh, ah, pregio a zamenhofo uh, ah, do eh, se vi ne povs audi la duo tio estas bona afero char tio signifas ke duo uh, ne estas sufiĉe proksima uh, yes yes yes chite chite bona bona bona bona bona uh, fek fek fek Ruff! Gratulain, hodiel vi travivis, sed ancora estos morgao. Do, se vi shatis ci tiun filmeton, shatu gin diskonigu gin abonu mian kanalon, se vi ancora ne abonis, ka mi vidus vin ciu in la veronta filmu, kai se vi ne esos tie, duo trovos vin.